嗨，大家好，很高兴又回到 E N E Korea。啊，针对这个领导力的主题呢，上次我们已经谈到了啊，要怎么跟一些资深人员做一些互动，来跟他们连接。当你遇到这些部署，他们犯错的时候，你还是一样要处理，你不能为了啊要跟他保持一个比较良好的关系而不处理他，或者是是去淡化他。那呃，其实我个人觉得啊，就是犯错是一个人之常情，我们自己。 当别人的部署，主管当别人的部署嘛，那其实也是会有犯错的时候。无论这个人的能力好或差，其实每个人都会遇到犯错的状况。所以其实犯错没什么大不了的。那主要犯错这个问题会被放大来检视，或者是引起一些比较大的反应。最主要是原因是因为这个错误是一个重复性的错误，啊，或者是一个情节比较重大的错误。 甚至是有可能是一个预期之外的错误，你根本就没有想过说他会犯这个错，结果他还是犯了。第一个是他本身的能力不足，所以造成他没有办法把事情做对。那另外一个问题是，这个部署它本身可能它是一个糟糕的部署。那糟糕的部署我们之后再找个时间来做影片再来讲。因为能力不足，其实你只要知道他的能力在哪里不足，我们就有机会去补强他。在遇到部署犯错的时候呢？ 我们当主管的最重要的事情就是千万不要情绪化。你有可能间接或是直接从他口中告诉你有这个错误发生了，有这个问题发生了，你当下可能会有一些啊疑惑啊、愤怒啊，甚至是惊讶的情绪出现。那当你带着情绪去处理问题的时候呢，很多本来过得去的事情，很可能因为情绪的关系，造成你就过不去了。 所以我会建议说，当你听到这些状况的时候，你可以先这样做，你可以告诉他说：“哎，不好意思，我现在手上有这件事情在处理，它比较急。那你给我三分钟或者是五分钟的时间，然后我处理完之后，我再回去找你了解啊这个这件事情的来龙去脉，去处理这个问题。” 那在这这个呃 break out 就是这中间这个缓冲的时间里面，你就可以先整理一下你自己的情绪。另外一个是你在处理部署的问题时，第一优先处理顺序是这个问题发生它所带来的影响，而不是问题本身。所以当部署发生问题，它犯了错误的时候，你先找出它影响在哪里，我们先把影响处理完之后，再回来处理这个错误，这样反而可以让你更客观去看到这件事情。 在处理啊部署的问题的时候，我们有三个原则。第一个原则，你一定要提升他自己的责任感，你千万不要把他的问题或者他遇到的困难，你自己跳下去扛。啊，这是我自己个人本身常犯的一个问题。因为在之前的啊主题面，我提到说我这个人是一个比较倾向于仆人式领导的方式，所以当啊我的。 团队成员遇到问题的时候，我比较容易就是出来说哦，好，你遇到这个问题了，我来帮你解决啊。当部署告诉你有问题的时候，你不要第一个跳出来说哦，好，我来帮你解决。你要先有耐心的问清楚，说他他的问题出在哪里，原因是什么？是因为资源不够吗？还是因为你没有技能，你本身缺乏技能？还是你没办法去做决定？哦，甚至是啊，可能对对方不愿意跟你做沟通等等的。 呃，我举个例子哦，就像我之前有遇到遇过一个同事他是这样子，他告诉我说，啊，他在跟其他部门沟通的时候，他没办法回答对方的问题，因为呢，他只是一个最低阶的工程师，所以我就反问他，那我现在我把你升高级工程师，你就能回答这个问题吗？他听到我这样子反问他，他他就非常惊讶，他说。 呃，我我也是没办法回答。那我我我就问他说，那所以问题到底在哪里？他就告诉我，其实问题是，因为他个人并没有相关的技能或知识，所以他没办法回答这样问题。所以你一定要去耐心的思考，耐心的沟通，说知道问题在哪里。哦，所以那当你知道了问题在哪里之后呢，你必须协助他解决这个问题，协助他，他还是要必须自己下去解决这个问题，因为这是他的事情，他的责任。 所以你一定要提升他的责任感，你不能让他的事情跑到你身上来变成你的事。再来，第二个原则是你要懂得授权。如果一个主管不愿意授权，让啊自己的部署去做一定程度的决定，来让他执行他的工作的话，其实部署很多犯的错误，可能都在主管身上。这个是我觉得主管自己要回头检讨的一个点。大部分的主管他没办法授权。 原因在于他怕失去控制。你能够进行授权的，呃，一个原因来自于你日常有没有跟你们部署做一个良好的沟通，让你们之间在呃工作的很多目标跟方法上是有共识的。甚至当你授权给他之后，让他去执行任务或者是做决定的时候，你们是不是一起坐下有讨论过这个决定？他为什么要这样做？分析过你们两个之间不同的观点跟利弊？你觉得这个方法？ 不够好，他认为他可以解决，那你要不要授权他去做呢？我必须告诉你，其实你还是要授权让他去做。你如果你想要培养他成长，有些事情就是要让他去犯错，让他去知道，他自己去解决，他才会长大。哦，所以啊，当个主管，当部署出错的时候，你责无旁贷，我们必须一起帮他承担。但是在这个过程中，你可以持续去跟他沟通，跟他做训练，他会成长，你以后也会有得到一个得力得力助手。 第三个原则则是，你必须要跟他做定期的检视。其实这个在刚刚授权这里面有提到，就是说你们要持续的去做沟通，甚至你交代给他，让他去自己决定如何处理一个任务的时候，你必须要持续的跟他。 啊，沟通就是他做的决定以及他行啊，他进行的方向，几件事情是一定要去定义出来的。什么时候该达到什么样子的进度，什么时候该达到什么样进度，你千万不能说啊，例如说，我给你一个任务，三个月之后，我希望看到一个这样的结果，然后中间你不不问，直到三个月后，然后你出来把他结结果拿出来看，说，哎，不好意思，不如预期，判他死刑，或是判他不及格，这个做法就是不教而杀谓之虐。 打个比方，呃，我三个月后要你英文考试考到九十分，那你必须要定中间的目标，例如说第一个月我要考到六十，第二个月我要考到八十，第三个月考到九十。那第一个月的时候，你必须检讨一次，然后了解说他的问题在哪里，为什么他没有办法考到六十分？以这个进度的状况下，你觉得他第二个月还能达到八十吗？第三个月还能达到九十吗？有没有必要必要去做修正？ 如果没有必要做修正，你还是要他达到这个目标的话，中间你必须给予他什么样子的帮助？那他有什么样的训练可以做到你想要想要他做的这个目标？那在这个过程中，你就可以找出来他的能力到底是哪里不足，他的他缺乏什么样的技能？你补给他什么样的资源让他做到之后，后续你应该要记得的事情是继续帮他做训练，让他成长，就可以减少。 啊，部署犯这些重复性或者是情节重大或者是预期之外的错误，那这是针对啊能力不足的部分，你们可以用这样子的进程，这样子的重复的活动去让他成长。那希望这三个原则呢，能够协助到一些主管，让我们去把部署的能力给带起来。